Zanī, tu vari paturēt visu šo. Paturēt varu, bet tas arī viss. Tas nekas. Es turu un eju. Jā. Vienkārši mēģinu, vai, vai mēs esam betiņu katrāk. Andris. Jūs atbraucat pie mums. Ļoti patīkam. Paldies. Mēs esam ar oficiālajām daļām beiguši. Tagad uzliksim tanķi. Jūs varbūt tās arī varat uzlikties dievgalda. Es vaļā, man! Es pats iešu pie meitas, bet vaļā. Nu tad, aicināti izziņot. Reku, reku, itā vietiņa, kur kāda veidotā piekšdāle. Jeb labi diena, saki. Nu, mēs tagad <laughs> nē, Tā viņam, tā viņam tagad interesē, kāpēc viņam nav, nav brauc, mēs viņam pat ritenes savukārt neļauj ņemt līdzi, un mēs nu, tagad puikam ir, un viņam nav. <laughs> Es, es sadzirdēju, ka pēc pusstundas tagad aizmam to lapiņu. Beidzot viņš piekļūst. Nu, jā, beidzot viņš saprat, ka vēl ir. Vēl vēl, jā, jā. Nav galvenais, nu, Kur tev pāri? Krimināla veidojuma. Kā pamatiet? Meitene ir šauta. Kāpēc ir gari? Mēs nezinām, vai mums ir neizdietība. Saperība! Nu, dod jau tad roku tam puikam. Nav jau bijis savs maziņš. Vēl viens saderījums. Brālis nesaprot. Tā, tā ir brālis. Jā. Jā. Nu, tad ej uzmanīgi. Nu, Lenītē nu. meita. Panāks ēnam opā. Jā. Nāks opā, Emil. Nāks opā. Viņš jau liels viņam. Braucam. Nav laika opā būt. Jā, jā, jā. zem kājām, lai neuzkāptu viņam, jā? Tu beidzot, mīt. Jau sādējies. Nu, meitene arī ies, jā. Nu, jā. Lošiņa, jā, tev tam dantosim, bet pēc tam mēs sāksim uguns rituālu. Un, un eh, jūs varat uz ko tur aiz mājas var aiziet un pasēdēt. Tā, tā, tas tā kā šitais tik izņemts. Viņš ir uz galda, jā. Tā, un kur šito? Arī uz galda, viss ir tā uz galda, vai nest? Šito vajag joprojām, nu, nu ir te puiši, lai padarbojās. Viņi tomēr tehniski. Jā, mums nav vieta atpakaļ, rekur uz, uz biedrību. Nē, nē, nē, tu nesavāc, tavāc, ja jau dāvnē